assalomu alaykum andijon ustalari kanaliga xush kelibsiz tohirotxonani 3 qismini ya'ni tugatish qismini sizlarga namoyish etamiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang qani biz boshladik ikkala bochkamizdagi suv teng ketadi bu tarafdan sekin o'tib motorchik gullanadi bu suv ochilganda motorchi ishlab ichkariga napor bilan suvni haydab beradi mashinalarni shu ko'rinishda qilingan uni izolyatsiya qilib chiqamiz qishga yaqin biroz videolar kechikdi bu video ancha oldinroq isrof payt qilingan edi harholda holda xonalar mana shunday bitirib chiqqanmiz xonalar bitta faqatgina ba'zi bir ishlar qolgan shu ishlarni tugatmasak hamma yetib bitadi farqini bilgan bo'lsanglar bu ayollar tahoratxonasi ko'rib turganlaridek o'sha ko'rinishdagi faqatgina izlari to'g'irlab chiqildi hamma sekin asta bitirib boryapmiz ishlar oxirlab qoldi shu videoda oxirigacha bitgan holatini ham ko'rasizlar xudo xohlasa devorlarimiz mustahkam turishi uchun mana shunday moslamalarni o'rnatib chiqqanmiz ichidan burgakini qatib chiqilgan mahvot qilib yanada mustahkam ishlashga yordam beradi qimirlamay yaxshi turadi yangi o'zgarishlardan Pulishinga qo'yib chiqdi, o'zi yopilib qolish uchun, ya'ni koridorni toraytirmaydi eshik ochilib qoladi. Bu esa erkaklar xonasi. Erkaklar xonasidagi farqni ko'rib turganlarda stollarda, choyginlarda farqi bor. Kafelardagi farqni ham ko'rgansizlar, ya'ni hammasini rangida farqi emas, qo'ygan joylari bir xil. Erkaklar xonasiga reston qo'yilgan, chunki to'rlashga hamma narsalarga yaxshi, buni oldingi videolarda ham aytib o'tgan edik hamiyati bir xil qolganjayev burjinalar o'rnatib chiqilgan erkalar xonasiga shuning bilan tahoratxonamiz o'z nihoyasiga yetdi yangi videolarni kutib qoling youtube kanalimizda bizni kuzatib borayotgan akalarimizga kattakon rahmatni aytamiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang sog' salomat bo'linglar